Thank you. лепоті мною, Ede pito kuye puyo puyo api ye puti molio api yo besmesa ye puyo papa se topise Nabuye, nabuye, uti munavariyo. Nokuye puyo, ugang papayo, tabisuka, anukiye, analigli. Uye puti munavariyo, ede yo ugang correta. Plat, plat, plat, plat, Bali patio Testemunho caiu em mãos de Muyuá Testemunho peso em mãos de Muyuá pois a é, almas. O Deus é bom, a mais é por é é, Pra quem tem eu sofri, pra culpa é plata, eu colocar. Tu é mais Sei o verita, problema se preocupar. Mas tu é mais Pra quem tem eu Platio muri pakiteo muri Yokaitienu O petit non joel, eu joel maje Aqui te plantio, aqui te ruí, mundo bueno que Bem, jè nè sè sè pou yo, pou lè bezwe ki importan, se pou lè bezwe yo gè, anjè, lè bay yo tou la sante, etis konse yo disponibou, yo timon yo pa ki yo kriye, Pas Aqui au cria, parce que eu malado. La di fait mal en Pas quitter au crier, pas quitter au crier, Timonio crier toi. Mais au malade, L'embrée souple, pays d'ailleurs. pero trabalhos e comes és sempre fé. Eu te preparei se bonava, mas é mamãe o leio. Ah, sei. Pare por ser, vamos lá, gostou. Apocelo Edelpito Edemuna Setio Papuseo Dobezinho Travar Viu Camanje Viu Vitraçante Fé de esperança é não tem E aqui é Potampo Fama Sério Akiteyo mala edeyo equipe dispensa puede. Wela nature la belle, fais tout côté gemel blanc. Mettez bon de l'eau potable, pour yo cowboy. Pweno pa ke kolera, e demonyo, e depo vyo, e demonyo, fe la natyo la bel po vyo, e demonyo, swa ye la ripa ki te fat, e a yi mon dismon, pou moun pa mala, tan pou soupleye.